Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Today I react to the new song of Rota and Lal Lalfizu. Lalfizu. The song is called Ara. I think this video it will be cool. I think it will be amazing, bro. If you like this video, smash a like, abone all, and follow me on Instagram. Let's go, bro. Let's go. Let's. The beginning is, is good bro. Çöpten toplar yemek Kaderi buymuş demek Yok gelecek Duanı duymadı bir gün Nice nice nice like lyrics is nice wow it's true bro it's true Wow, wow, Rota, Rota, the same flow, <laughs> the same flow. This man, I know, I know, he has same flow. Karnı aç olanlar için bu ruhun açlığı bu hüznün soğukluğu Herkes bir derdi olduğundan emin fakat daha yeni gördüm dün Çöpten topladığı çilekle mutlu What? Wow Wow Wow Wow Wow. Olan bir küskün çocukluğu İnsanlar beni anlayamaz kabul etmiyorum ben yorgunluğu Onlara sesi olmaktan vazgeçersem anneme lale Wow The clip is good clip is good lyrics lyrics is very very good you know lyrics is very very good I like this song. Mezburdu. Doğruluğun bedeli fazla lakin başarabilirsem koşturduğum yolların kutsallığı vicdanımı rahat ettirebilecek kahroldum hep bir başıma ölmekten. Wow. This is a life bro. Life is so difficult. Life is so difficult. I don't know like I don't know what can I say. I don't know what can I say but life is not easy. Yetiştirdiğimin içinde bile dünyalık heveslerini alt edemeyen bir bitmeyen şunan körlükten Hiçbirimize lazım değil Kenem'de What? Wow, wow, wow, wow. Yer göklerden desem ne fayda bu kut anlayız. What? What? I can't feeling good. I can't feeling good. It's not well but. Sızlık beni ayırır göklerden. Ter döktüm. Yeterli değilse dökerim kan. Hedefim yıkmak aptalı sağırım. Yapacağım devrim görevim var. Kimse benim adımı boş yere hiçbir zaman yapmaya kalkışmasın plan. Benim o aç çocuğa bir sözüm var. Çöpten Nice. Nice. Nice. Bir verse, bir verse çok güzel. Bir verse çok güzel. I'm not feeling good now. This video is very, very sad. I can see something like this. I don't like, bro. I don't like, you know. Yalnız benim içimde taşıdığım en büyük yara buyken O büyük çoğunluk umursamıyor bunu hiç rahat edemiyorum uyurken He doesn't help you know He doesn't help like some kids like this you know It's, it's not good it's not good If you, you have money if you have uh, you have a lot of money you can help Kid first you know Kid first See every day party party party Someone needs help Someone needs help It's not good bro Sürekli rahatsızım ruhen Suçlu hissediyorum mutluyken. Çünkü ilk eşyamı çöpten aldım. Wow, wow, wow, wow. Bro. Nice clip, nice, nice clip, nice clip bro. Gururlu bir delikanlıyken neyi dert ettiğimden emin olan tüm dedikoducuların düştüğü zevk. Ne geçer bilmez gönlümden inan her biri yediler ömrümden. Ne kadar bıktım bahseder. What, what bro, what bro, what bro. No, no, no bro. It's not good, bro. This song, I like this song. I like this song. Good is a good message, bro. Gerekti yedim özgürlüğüm ne devlet ne de yaratan da suç bunu dinleyen puşt Onlar haksız yere milyonlara sahip O çocuk bulmaz kuruş Ah bro I don't <laughs> I don't know what can I say I don't know what can I say I I don't know what can I do you know I don't know what can I say. I don't know what can I do now. I don't know. Nedenini bildiğine kefilim. Yanımda olmadın sefilim. Ben aptalları dislemedim. Dislemem benim küfrüm hepsini. Temsil ettiği şeylerdir. Kızdığım haksız servet değil. İstediğim cennet değil ama... Not true bro. Not true. Not true. I like Rota. I like this song. I like Rota. Message is very very good. We have the person who have uh, a lot of money and the person, the poor person, you know person who have health of man can't help poor a poor person. I don't know why. I don't know why bro. I don't know why. Ateşleri bölüşmek erdemdir. İnsanlar bunu anlayamaz. Herkese namerttir. Onları affetmem. Çöpten toplar yemek. Kaderi buymuş demek. Nice. Nice clip. Clip is very very good. The clip is good. Lyrics also. Lyrics is very, very good. Lyrics go like ear. You know, <laughs> lyrics go ear. I think you like this video. I think you like this video. If you like this video, smash a like, abone all, and follow me on Instagram, bro. Follow me on Instagram. uh, <laughs> Guru See you. Br